こんにちは、粟田洋介です。先日イラストレーターでこんな絵を描きました。これは皆さんご存知、ムンクの叫びのパロディです。で、今日はもう一枚、ムンクの叫びからインスピレーションを得た絵をアクリル絵の具でこのキャンバスに描いていこうと思います。今回はパロディでもオマージュでもなく、私自身の作風で表現して描いていきます。 ムンクの叫びは私にとってとても思い入れのある作品です皆さんもしかすると私より詳しいかもしれませんがムンクの叫びについてちょっとお話ししたいと思います1997年に世田谷美術館でやったムンク展でこのカタログを買いましたでここにこれですねムンクの叫びについて書いてありますでちょっとムンクの日記っていうのが載っていてそれが叫びを書くきっかけになったものと言われているそうなんですがちょっと読んでみます 友達と二人で道を歩いていた。太陽が沈もうとしていた。物多い気分のようなものに襲われた。僕は立ち止まり、フェンスにもたれた。ひどく疲れていた。血のように、剣のように燃え盛る雲。青く澄んだ港湾と街を見た。友達は歩き続けた。僕はそこに立ち止まったまま、不安で身をすくませていた。ぞっとするような、果てしない叫びが 自然を貫くのを感じていた。この話は有名だと思いますけど、ムンクは叫んでいたのではなくて、叫びを聞いていたって言うんですけど、ここには叫びを感じていたと書いてあります。だから、物音い気分に襲われた、不安で身をすくめた、その気持ちが、その叫びみたいのを感じたんじゃないかなと私は思います。 そうじゃないかもしれないけど、でももうその叫びっていうのは実際の音じゃなくて先に進んでいる友達2人には聞こえてないと思うんですよ。その不安な物音い気分の文句だけが聞こえている、感じている、そんな叫び声で耳を塞いでるんだと思うんですが、この物音い不安な気分、これがムンクの叫びのすごいとこなんじゃないかと私は思います。 そのムンクの心理的なことを表現するアートですね。その心理的なことを表現するということに目を向けて、今日は絵を描いていこうと思います。 ちょっと夕方の絵を描こうとしているんですが、ムンクの叫びもあの絵は夕方を描いています。だと思います。知り合いの占い師さんから聞いた話なんですが、夕方になると悩みを抱えた人が占いという文字に吸い寄せられるように歩み寄ってくるそうです。夕方というのは人が病んでくる時間だそうです。確かに夕方になると悩みを思い出したり不安になったり憂鬱になったりすることがあると思います。 なので私も夕方をイメージした絵を描き始めています。最初に2種類の赤を混ぜて描いてたんですが、なかなかうまくいきませんでした。その時考えていたのは、色で夕日を作ることです。私が表現したいのは夕方というよりも憂鬱です。色だとか夕日だとか表面的なことじゃなくて、その感情を出すには、私は憂鬱を表現する色、そして憂鬱を表現するその模様、そういうことを考えながら、とりあえずバックグラウンドを描きました。 私が12歳の時に学校の課題で書いた人生初の模写がムンクの叫びでした。中学校の美術の教科書で、その普通の教科書とは別に画集みたいな教科書があって、そこから選んで書くっていうことだったんですが、その中でムンクの叫びが一番なんか芸術的っぽいわけのわからない作品だって思ったので、その絵を描きました。なんかそういうものへの憧れっていうのがあったんですよね。で、このムンクの叫びのこうやって こういう風にやってる手のところ、この手の部分が犬の耳みたいに見えて、わけのわからない犬みたいな絵だと思っていました。 <laughs> これが耳を塞いでるって知ったのは結構後の話です。今思うと大したことじゃないんですけど、12歳の私がその模写で学んだことは、色っていうのは同じ赤とか犬みたいなやつの黄土色っぽい色も色々な色が混ざってるんだってことが分かりました。 その模写は色鉛筆で描いたんですけど、いろんな色を混ぜて描きました。空のところとか、フィヨルドの水の部分とかですね、この空のところも赤とかオレンジだけじゃなくて、ブルー系の色が入ってたり、あとこの犬みたいなやつの顔のところにも、まあ人なんですけど、その時犬だと思ってて、なんか黄土色だけじゃなくて、いろんな色が混ざってて、まあ12歳の時、そういうことを学びました。 で、後々ムンクの叫びとか、ムンク自体から学ぶことっていうのはそれだけじゃなくて、そういう心理的なことを表現してるということです。先日私が描いたこのパロディの絵、単純なタッチなんですけど、この空のところに青を混ぜたりとかもしてるんですが、私のこの猫の絵は なんかハッピーに見えます。でも私はこの絵を T シャツとかグッズのために描いた絵なので、わざとちょっとハッピーな表情にはしてあるんですけど、ムンコの絵の方は体が左寄りで首が右側にこうやって傾いています。多分この向き角度っていうのが、その不安を表現するっていうのに役に立ってるんじゃないかと思います。そういうこと一つで、この感情っていうことが左右されてしまうっていうのも面白いなと思います。 で、今私が書きかけてる絵も、不安を表現するのに、人物の腕とか手の角度とか位置っていうのがなんか違うような気がするので、それを直しながら続きを書いていこうと思います。 夕方になると人は不安になるという話をしたんですが、今の私はあんまり不安になったりとかすることはないんですが、子供の時のことを思い出すと確かにそういうことがありました。 多分10歳ぐらいから14、5歳ぐらいの間だったと思うんですけど、私は死んだらどうなるんだろうということをずっと考えていました。死ぬことを恐れてるというよりも、死んだ後どうなるんだろうっていうことを考えていました。でも死んだことがないんだから、わかるわけないんですよね。そのことを考える前は、多分5歳ぐらいの時から、宇宙はどこまで続くんだろう それから死んだらどうなるんだろうっていうことよりも、もっと恐ろしかったのが、時間に終わりがない。なぜなら繰り返し繰り返し繰り返し、終わりがない。でも終わりがないよりも怖かったのが、始まりがわからないってことです。 そういう説を挙げる方いるかもしれないんですけど、本当のことはわかんないし、実感もできないし、夕方一人でいるとそういうこと考えちゃって憂鬱になったりとか、あと夜眠れなかったりとか、でもその夕方になると恐ろしいっていうのがすごく実感してて、それをすごく覚えています。 <laughs> なんかわからないことが恐ろしかったんですね。今私はそういうの人間の脳じゃ、特に私の脳みそじゃ、かるだけの能力はないからわからないんだっていう解釈で、考えてもわかんないことは考えないことにしたんですけど、私 私は考えないことで幸せなので、もう考えないことにしてるんですが、今私が話そうとしていることは、そういうことじゃなくて、夕方になると憂鬱になるということです。で、今描いてる絵は時計が出てきてるんですけど、時間の始まりがわからない。恐ろしいっていうことで時計を描いてるんですけど、夜寝るとき時計の音がチクチクチクチクって聞こえてくると、いっぱいいろんなこと考えて眠れなかったのを覚えています。時は不安を刻むのでしょうか なんだかわかりませんが、絵を完成させていこうと思います。 ではこんな感じの絵が完成しましたこれは「不安を刻む時計の音」というタイトルですムンクの不安とは全然違う不安ですねムンクの不安と違って私の不安は生優しい不安です <laughs> そのムンクの心理っていうものをインスピレーションに絵を描いたんですが作風とかは全然違うしその不安っていうのもムンクの不安はムンクにしか表現できないし 影響を受けるというのは全てを真似しなければならないんじゃなくて自分が好きな部分そして自分に合った部分だけ真似すればいいんじゃないかと思います一人の人から学ぶことも素晴らしいと思うしいろいろな人から学ぶっていうことも素晴らしいことだと思いますでも自分は自分で影響を受ける部分は自分の好きな部分そして自分に合った部分だけでいいんじゃないかと思いますでもそんなに不安を抱えた人ってすごく大変だったと思います そういったムンクの不安とか死に対する恐怖に比べたら私は全然幸せだと思います。というか私はすごい幸せだと思ってて今日描いた猫この猫の目は時計なんですけどうちの猫が私のことを見てその目が時計に見えたことはないですし <laughs> 可愛い猫たちと暮らしていて <laughs> どうしたら幸せじゃないと言えるのでしょうそれから絵を描いて皆様にこうして動画を見ていただいてそれも私の幸せです